Her şeyi zamanla açtım Cidden kapı tıkaları da açtım Gören herkes beni bak açlık. Aldım sana burcum haçlık Konuşuyorum ara sıra kafa salak oluyoruz Bir şeyler sınırım varsa Düşün bu adamım şimdi sana sorarım Bir hal oldum yeter artık Koşucu aa aa saklanıyor Herkes bana hep saldırıyor Bittim bedenle kaldıramıyor Köpekler kafeste havlamıyor Ben deli miyim miyim onu bilmem Peki duman ne olursun ilmem Yapıyoruz sporda biz var fiilen Bittim yavrum demez ki dinlen Biraz da girmem gerekli ama nefesim hiç kaldıramıyor Bunları bilmem gerekli Hiç artık iyi davranamıyor Yerinde durdur zaten sürekli yerinde saldırıyor ben Nirvana'yım Yasa bunu maalesef de kaldıramıyor

Zor geliyor bazen ben denizim Alteregona tersten film şekerim O sentetik hislere baskın dönemine tasdik namesi Zamanalık görevi Şark eder dönse bataklık asatlara Gönyesi şaşmış yasaktır o kurtlara Sevmek gibi bir vasatlık sat bana Gömdüğüm şeye baka kaldım Kişisel gelişim kitabı gibidir Rutinin size sarsıtırları Dizinin dibinde bizini dökerek izin istemedim mesele değil Yine de Zidane'ın duruşu gibiyiz Kaleci senelik izine çıkar Özenerek yaparım işimi kaçarım Güneşini bırakıp da sonra çıkarım